時はナイスパーでしたね体でてたよあの真ん中の木にこのホールはよく当たりますなんで木より左側を狙って打ちたいと思います みます池があるので刻みます135ヤードなんですが少し風が上げてるので6番ヤンで145から50近く打ちたいと思います。 プです木が目の前でもう上げたらもう即枝にぶつかるラインなんでまあそうだボールは右側に置いて ボールで。逆目のアプローチまあ逆目だからね 今体で打てた気がする体で打てたよ入れてパーやで近くありますがアゲンストなので6番やんでいきます ナイスパー